sineebhotle zethu phaya siyazibona zijonge siyazibona iibhotle zethu zinantoni ezabhotile heyi kwibambile zinomthamo abanye bathi zinamanzi very good okay lo mthamo wamanzi wethu ungakanani kwenzeka ntoni kweza bhotile besithe besithe ngoka besithetha ngoku enye itheni enye izele very good mntanam yima yima enye izele enye itheni enye enye itheni izantsi kozele isezantsi kozele enye itheni kota le ewe eh, ayizelanga ayizelanga okay all right masithathe le ma uyayibona le ayizelanga le uyayibona sizawumejarisha ke sikhangele uba zingakanani zingaphi iiglasi esizazifumana kule kule bhotile khawuze usiphile khawuze sikhangele into yoba zingakanani iiglasi ezizawuphuma apha khawuleza kaloku usiphile khawukhawucinga uba into yoba zingakanani masikhangele masikhangele ezabhoti ezi galela apha sikhangele uba zingaphi jonga jonga one ziyi-two ziyi-two izela iphi isahafini so kungene well done one and a half good girl masikhangele ke le izeleyo kunyene ezingaphi masikhangele lizeleyo kha sikhangelele usiphile mamela uzawungena ezingaphi eziyi-three masikhangele masishoke kungene iiglasi ezingaphi eziyi-two izawungena ngaphi kule eh yima khawuthethe kube kanye one and a half okay khasitshekishele ke usiphile mamela ke omnye uthi one and a half omnye uthi one makhe sikhangeleke ne wow shine kula mntu uthe one inye he jonga le uzawungena sumkhwazi okay kuzawungena nteni ikota omnye uthi kuzawungena ntweni mntanam ikota okay masikhangele athi ikota ngibababini Ayo godo. Ayo one and a half le. Ikota. Kuba yo half still. Okay, ikota. Good kwaba abantu bakwazile you guess. Thank you very much Siphile. Now sizawudlala igame ke ngoku. Uzaba nebhotile apha kuwe sideskeni. Sizawudlala igame. Sibambe ibhotile zethu senze. Lakathi.